bir bag'ri tosh vafosizni suygan dilim hijronlarning ozorini tuygan dilim kimni sevsa suyganidan kuygan dilim bir bor kelmay jonginamga darmon bo'lib yuragimda qolib ketding armon bo'lib o'shangaga tushgan gulam bir bahor kelmay jonginamga darmon bo'lib yuragimda qolib ketding armon bo'lib ey yot yorni quchgan oq uzoqlarga gulim ko'z yosh dilim yoqar soylar bir bakilme kelmay jonginamga darmon bo'lib yuragimda qolib ketding armon bo'lib qo'ling sizda hayotimdan ketding u yoq meni ado o'zing nishon etding u yoq mendan kechib dar kelmay jon darmon bo'lib yuragimda qolib ketding armon olib ketding armon bo'lib yot go'shada o'zga yorni quchgan gulim oq qushlarday uzoqlarga uchgan gulim gulim ko'z yosh to'kib go'shangaga tushgan gulim bir bor kelmay jonginamga darmon bo'lib yuragimda qolib ketding armon bo'lib yuragimda qolib ketding armon bo'lib